so welcome back welcome back to the commando vlogs होइन अनि आज लाइक डेट त बिर्सेँ एक दुई गते अनि we are going on a Creta ride सबैजनाले क्रेटा राइडको भिडियो चाहियो पिओभी चाहियो भन्नुभएको थियो होइन so we are going on a Creta ride so see you guys on my car यही छ कार चाहिँ होइन still so this is how I like shoot the POV of me driving on the car होइन क्याब लगाएको चाहिँ क्याब लगाएपछि त्यो अलिकति एङ्गल तल हुन्छ होइन अगाडिको भ्यू देखिँदैन क्या अनि so I prefer this way अनि सुट गर्नलाई अनि आई पुटमा माइक्रोफोन ओभर क्या सर्टमा टक्किनु हुन्छ होइन सो यसरी चाहिँ म सुट गर्छु भनेर देखाउनु खोजेँ होइन अब ना नाउ आम गर्न switch to the camera GoPro POV I don't know what am speaking today so यो नारा जुलुस सकिसकेको छ होइन लेस गेट स्टार्टिङ अनि आज चाहिँ हामी च्यान डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ like I said and share आज चाहिँ हामी च्यान डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ तर जाममा परे परेछौँ घरबाट हिँड्या पनि छैन एकदम राम्रोसँग क्लच छोड्न पाएको छैन we are just stuck in a jam न घडी आएको छैन नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेको ब्लग आज चाहिँ टिकटक मेरो टिकटक हेर्ने सबैको रहर पुरा भयो होला होइन I'm just saying like that किनकि सबैजनाले पिओबी पिओबी भन्नुहुन्छ नि त हो अब यस्तै चाहिएको थियो मलाई किनकि हामी त जाम पर्नु त हाम्रो लेखेको छ हामी काठमाडौँ बस्नु त जाम के हो र फेरि जेसिबी चिने ठाउँमा त गाडी ढुक्क भएर तिर हुन्छ होइन अब ढुङ्गासुङ्गा चाहिँ छुन्छ कि नै भनेर हेर्नुपर्छ nothing special road under construction यो चाहिँ गुल्मी र अराहाजीको मेन हाइवे होइन अराहाजी र गुल्मी चाहिँ लगभग हाइवे नै यहीँ हो प्रायः गरेर गाडी हिँड्ने चाहिँ यहीँबाट हो होइन हामी लाइक सवारी गाडीहरू नम्बरमा हिँड्नेहरू गाडी अनि बाइकहरूबाट पनि ट्राभल गर्न चाहिँ सबभन्दा सर्टकट अनि बेस्ट चाहिँ यहीँ हो हामी कृष्ण मन्दिर आइसकेका छौँ have to like less our self एउटा मनमा राख्नुपर्छ होइन यस्तो tight corners like checking the camera angle बार एन्ड बार बार बार कैमरा एंगल देखना चाहिए क्योंकि वीडियो अच्छा आना चाहिए सो हामी पोटाथुम बजारबाट तल झर्नेका छौँ अनि हामी हाम्रो गन्तव्यनिर आइसकेको छौँ अब यहाँबाट चाहिँ तल्लो एउटा चोक छ त्यहाँ चोकमा गएर बस्छौँ अनि भाइ टु गेट सम सर्ट्स डाँडा भने धेरै टाढा पनि होइन ब्युटिफुल oh, स्कर्पियो नालीमा चाहिँ कि गाडी अरे I know why but I feel like that so हामी गन्तव्य हाम्रोमा आइसकेको छौँ द च्यान डाँडा so we are going to spark our career अनि दिस इज द च्यान डाँडा that I am talking about and we are here so म धेरैभित्र भित्र गाउँमा त्यस कारण लाइक चुकमै आएको हामी चुकमै बसिन्छ केटाको कतातिर भन्दा हामी चोकतिर भन्न सजिलो हुन्छ हामीलाई कसैले केटाहरूले फनान्यो भने कहाँ छस् भन्दा केटा हो चोकतिर चोकतिर भन्न मिल्छ होइन so we are here the डाँडा that everyone is talking so गर्न गेट सम सर्ट्स है त सो दामी तरिकाले गाडी पार्क गर्ने तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो बलकोट हो अनि यसको नाम चाहिँ के अरे कहाँबाट लिएर आयो यसलाई चाहिँ निबन्धबाट देखाउ त्यसलाई ओ हाम्रो समर के छ के छ समर सर कति महिनाको भयो अरे यो भर्खर अरे रहेछ है अनि हामीले चटपटे भन्न दिएको थियौँ होइन अनि चटपटे लिएर गाडीको पछाडि लाइक गाडीको पछाडि डिक्कीमा बसेर like I'm enjoying the view and eating chatpate होइन आज घामसाम लागेको छैन लाइक यस्तो चिल छ क्या होइन इन्भाइरोमेन्ट लाइक मिस सोयो यस्तो मजाको छ होइन लाइक त्यहाँ एउटा लाइक भ्यू अनि यो लाइक जुन यो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ नि अहिले द भाइब इज डिफ्रेन्ट होइन एकदम नै रमाइलो भइरहेको छ मलाई त आमा सोलो ट्राभलर होइन त्यस्तो मलाई एक्लै हिँड्नु मनपर्छ होइन धेरै जसो अनि एक्लै हिँडेको बेला लाइक छुट्टै भाइब मनपर्छ क्या मलाई अनि that can guy so thanks for watching commando vlog this is a boy commando होइन see with another new vlog अनि hope you all are doing fine अनि यत्तिकै नै सपोर्ट र माया देखाइदिनु होला होइन so thanks for watching the vlog guys bye bye have a nice one see you in the next video